Para dúas unidades hai máis de mil posicións. Gozade a vosa dita, amantes, baixo a forma que veña. No miriagrama do corazón hai infinitos latexos. A vosa sintonía nen é cousa de método. Tal como caen os dados sobre o feltro, así vos sobre o terreno de xogo. A man que avala o cobillete concédese a sorpresa do azar. Cada quen, cada en seu, deste xeito ou deste outro. Xogar as catro esquinas non exixe programa. Risos, vaguas, caricias ou liortas, é respeitável todo. O código é sinxelo e imanente, non hai nel transgresión. Podedes vos sumar, restar, multiplicar ou dividir, sumandos, minuendo e sustraendo, factores, dividendo e divisor, A ecuación do amor é indeterminada e ten infinitas solucións para a súa incógnita. Non se suxeita a normas estilísticas o número dual,